jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota yuutuuba raayyaan to'asallaa jiru jiratti kan argamtan nagaan koo bakkuma jirtanti isinaa akka qabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka warri chaayinaa kootiin maatii taatanii haga har'aa jalqabaa haga ammaa nafaana jirtan guddaa isaa galatooma galanni koo onneerra isiniin jechuun jaaladda Akkasuma immoo warri isheenis hin qaqqabee yookaan yuutuubnis beeksisee karaa chaanaalii kanaa dhuftan sabiskiraayibii godhummaatii keenya taasiniin jechuun jaaladha. Egaa akka eh, har'as barumsa anaafis isiniifis ni ta'a jedhee eh, kutaa lammaffaa qabadheetu dhufee jira. Kabajamtoota hordoftoota koo obsaan haga dhumaan dhaggeeffadha. Eh, yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa isin jechuun jaaladha. Egaa kaammoyyuu irraa baranne warri jettanis akkasuma yaada keessan naa barreessaa. Lakkiin mooyyuu kuni gurra keenyatti illee dhaga'uudhaaf yookaan waan akkanaatti illee kan jettanis qeeq yoo jiraate jechuudha. Eh, koomentii jalatti naa barreessuuf hin dagatinaa isin jechuun jaaladha. Egaa eh, biyya lafaa kanarra ani karaan ittiin darbu kan biraati ati karaan ittiin darbitu kan biraati. ilmi namaa lafa kanarra eenyumtuu karaan ittiin darbu kan dhuunfaa ofii adda adda jechuudha. Kennaan namaatillee akkasuma adda addaa egaa ka nama tokko tokko uumama isaa kennaa gaarii kan isaa kennuuf jira. Nama tokko tokko amanamummaan isaatillee haga dhumaa kan ta'utu jira. Dhiira keessallee dubartii keessallee Egaa akka har'a immoo yeroo baay'ee dhiirri akkas godhee dhiirri akkana godhee jenna. Nuti hoo dubartoonni kan jedhu eh, yaada lama qabadhee kan dhufee isuma kan dhugaa qabatamaa namni kun haadha manaa ofii eh, miidiyaatti baanii himatanidha jechuudha. Egaa kaasiniifis barumsa ta'a jedhee qabadhee ta'u dhufe. Eh, namni itti yaadee itti xiinxalee nama akkanaa kanallee gorsee nama deebisuu danda'u. yoo isin quunname wanta eh, akkanaa kunii isin dhuunfaa keessan osoo hin ta'in waan akkanaa kana isin quunname argitan waggaa eh, taatan boru wanta akkanaa ah, kun beekamuun akka dhoolle yookaan namni hattu yookaan namni waa tokko nama ofiitiin ala yookaan abbaa manaa ofiitiin ala akka hannaaf itti deeme gaafa tokko salphachuun akka jiru namoota akkanaa kanallee waggaa isin quunname gadi fageenya gorsitanii eh, deebisuu hin dandeessan jedhee fayyaada kana qabadheetoo dhufe. Egaa ka dhiirota lamaa miidiyaa kanarratti baaniitu kan himatanii eh, tokko maal jedhee haadha manaa karaa irratti wal baree eh, hojiidha odoon deemuu xilaa qabattee deemtii roobni baay'ee roobee jira Finfinnee keessatti. Eh, xilaa ishii jala deeme tanan seenee waggaas seenuu guyyaa gaafatanii akka carraa ta'e fatanaadha jedhee bakka hojii isaatitti jechuudha ah, fatanaa fattanamneeti. Ni baanee jedhee dafnee roobni baay'ee roobaa ishiin illee achuma jala dhaabbattee na eegde jedhee. iddoo itti e, rooba caabsatan roobni baay'ee rooba. achuma dhaabbattee na eegdee gammaa jirtaadee wal dubbisee wal barree achumaan bilbila wal qayyarree wajjin himmisaa yookaan laaqana keenya nyaannee gargar baanee e, walii bilbiluu qabnee jedhe kanuma keessa walii gallee karaa haadha manaatitti dabarree wal fuunee e, gaayila wajjin uummannee daa'ima tokko godhannee gaafa daa'ima tokko godhannellee manni keenya baay'ee gammachuu. addaatti qabaa turee jedhee eh, yeroo lammataatti illee eh, daa'ima kana akka lammata deebinee dhallu ni murteessine eh, egaa lammata kanarratti kan duraa ilma deesse lammata garuu ani fedhiin koo akka durba deessuun barbaadaa jedhee garuu akka carraa ta'ee. ilmuma deesse jedhee kanaanillee anaa hoomaa natti fakkaanneetti an gammadee daa'ima ta'uu qofaaf ittiin gammadee durballee jaaladhu garuutti gammadee tanan ishoo jedhee fudhadhee jedhe Egaa akka eh, akkanatti gammachuu kanaan jirru eh, yeroo baay'ee eh, bilbila ni haasofti jedhee kan haasoftullee nama ormaa wajjin osoo hin ta'in ilma adaadaa ishee wajjin baay'ee haasofti jedhee inurse jedhee ishee tana walitti dhufeenyi keessan kun likkumatti yookaan waa wal madaalaa wayii haa ta'u. Maaf akkatti bilbila baay'ee haasoftaa daa'imti odoo boowuu jedheen. itti dubbadhe jedhee guyyaa gaafa sanii ishii tolinaan jettee kanumaan dabarre anis haadha ijoollee kootitti kanarratti kan wajjin dubbachaa jirtu mucaa firaatti hagas mana dhiibbaa addaallee ishiirra finne jedhee egaa ka kanumaan osuma teenyuu guyyaa gaafa tokkoo hojiidhaan guman deemuu baay'een dabbarame jedhee baay'ee natti ulfaatee yookaan baqqa maal akka ta'e hin beeku iddoo hojiititti illee dogongora wayii uumee jedhee. egaa ka dogongorin dhuumee eh, qarshiin tirfii kennee fi namichi kun lakkaawwatee eh, qarshii tirfii naa kennite naan jedhee eh, birrii kana naa deebisee achiin egaa kanaa ol hoggaan ture baasii guddaan irratti bahuu danda'a jedhee tanan hookaniin hogganaa kiyya deemee ayyamsiifadhee kara manaa dhufe jedhee hoggaan kara manaa dhufuu daa'imti ni rafaa karri banaadhaa homtuu hin jiruu achumaanaan hookaniin taree suuqii deemti laata jedhee tananii. Eh, soofarra ciisee jedhe achii shinti beetii keessayin waan addaa dhaga'ee jedhee eh, yoon dhaga'u kun haadha manaa kootii miti maaltu mana koo seenee haati manaa koo qaamni koo waan akkanaa kana hin dalagdu jedhee eh, ofii kootinan ittiin walloluu qabee jedhee eenyummaa kootinan ittiin walloluu qabee jedhee dubbate egaa akka kun hedduu nama gaddisiisaa ah, dubartiin takka abbaan manaa oduu ishii bira jiru abbaan ijoollee oduu ishii bira jiru. keessattuu mucaa obboleettii wajjiniin baay'ee ulfaataa akka amantaa kiristaanatitti amantoota biraat irratti tariitii wanti kun ayyamamuu ni danda'a garuu macaafni qulqulluu waan kana baay'ee jibbaa akka of xureessuu ta'e akka cubbuu ta'e keessattuuyyuu fira dhiiga ofii wajjin waan akkanaa kana cubbuu guddaa ejjummaanuu mataa isaatiin cubbuudha garuu fira dhiiga ishii wajjin waan akkanaa kana. kanarratti badiin badiin ishii e, baay'ee walirratti daddabalamaadha waan nama jibbisiisudha. Garuu barumsa ta'a jedhee qabadheetoo waan an dhufee fi boruu e, nama akkamii akka ta'uu qabnu dhalootaafis maal akka dabarsuu qabnu gorsa e, ofii keenya osoo hin ta'e nama gorsuudhaaf nama deebisuudhaaf nu ta'a jedhee kan qabadheetoo dhufee Egaa ka qophaa'ee tan eeggadhee waggaa bahanuu ani ulee koollee qopheeffadhee tan bilbila koollee qopheeffadhee tan eegee. garuu yoo karra bananii shintibeetii keessaa baa waan addaati natti ta'ee mucaa e, obboleettii haadha ishee yookaan adaadaa mucaa adaadaa isheeti. Isatu na ajaa'ibsiise osoo nama biraa ta'ee nan ajaa'ibsiisu tureeyyuu baay'ee. Garuu e, firashii wajjin waan akkanaa kana ta'uun baay'ee tokko na ajaa'ibsiise. Garuu e, himsiisetan sirriitti rukutee yookaan jilbiiffachiisee akka dubbatan godhee. waggaa torba waan akkanaa kana wajjin raawwachuu isaanii jalalachuu naaf himanii akkasumatti wayyaa jalaan uffatan qofa kennee fi isaafis haadhasaa isheedha ammoo haadhaaf abbaa ishee waamee iddoo sanitti mm, achiin booda walitti wal argisiisee yookaan walitti fidee tanan argisiisee ani biraa bahee too deemee jedhee egaa kuni waan dubbii tokko malee wal hiikanii wal galatti jechuudha. egaa ka of qabuu dhabuurraa yookaan abbaa manaa isheeti amantaa dhabuurraa ofiifis salphattee abbaa manaatii seektee ijoollee kophaa teessee akka guddistuudha. Kan dubbate egaa kan inni lammataa immoo iyyuu <clears throat> maal jedhee baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha. Dubartoota kun baay'ee nama jibbisiisa tokko tokko dubartoonni keenya waan egaa ka isa lammataa qabadhee dhufaa egaa ka ani hiryaa qabaa ture jedhee hiriyaan tunii e, umuriin ishii e, xiqqoo guddoodha. Egaa kaa baay'ee e, wal jaalannaa baay'ee walitti dhiyaanna. Yeroo sanitti ishiin dhala ni barbaaddi. Anaan duuba ani akkatti ishiin waa'ee koo bartee hin beeku. Ani waa'ee koo waan hin beeku tokko hin qabu. Tasuma na biraa sokkitee jedhe. Egaa tasuma na sokkitee baay'ee gaddee tanan maaliif sababaan na biraa sokkitee? maala ishiitti hir'isee kan jedhu e, dugaa fi kanaan jiru yeroo wayii kanarratti shamara takkaan wal baree e, shamara kanaa wal baree walii gallee karaa gaa'ilaatti seennee jedhe. Egaa gara gaalaatti seennee erga turreen booda akka dhala godhanuu mul'achuu murteessine. E, gaafa murteessinu dhala godhachuu hin dandeenye ni eegnee dhala godhachuu hin dandeenye waggaan kuniin dhufee waggaan lamataa ni dhufee waggaa sadiin boodani isheen kanaan dura hiitaa sanarraa sokkiteetoo jirti. wanti waa'ee koo beektu wayititu jiramu maaliifii jedhee tan of shakkee eh, haadha manaa koo dhoksee eh, deemee too mana yaalaa deemee of laalee yookaan cheekaabbii eh, yookaan godhu akkanan dhaluu hin dandeenye yookaan dhalchuu hin dandeenye doktorri natti himee jedhee egaa kaa haadha manaa koo baay'een jaaladha keessattuu hiryaa koo ishee duraa dhala baay'ee barbaadu san ishii irratti kan kanaafuyyuu. naman jaaladhu kana haadha manaa koo kana dhabuu kooti gaafan kana jedhetti mee eh, nahee kun ishii waan jiruudha. Garuu irratti laala malee amma haadha manaa kootitti nimu jedhee tan odoon kanaan taa'aa jiru eh, yeroo wayii bilbilanaa bilbilte jedhee dafiituma koottu waan addaa wayititu jira har'a naan jettee bilbilanaa bilbilte jedhee. Egaa ka maaliin jedhee tanan hoggaan eh, galuu natti maramtee bara gammadde naan jettee jedhee. Eh, maaltu maal ta'e eh, maaltu uumamee waan na gammachiisu maali jennaani an ulfa ji'a sadiiti naan jedhe narri fadhee jedhe narri fadhee akkamitti akkana ta'uu danda'a kan bakka ofuma jajjabeessee dananii eh, akka nama gammaduu tokko ta'ee garuu keessi kunaaf osoo hin ayyamin akka nama gammaduu ta'ee gaafa san bulee barii san doktora biraa bira deemuu gallaalamu ammallee sanumaa jedhe akka dhaluun hin dandeenye yookaan. sanyii eh, alaa kan of keessaa hin qabne dooktorri natti himee eh, kan maaliif ta'e garuu alaayis ta'u finnee nu guddifanna kan ishiin deessuma rakkoon hin jiru jedhan ofii kiyyaan ofii mormaa of amansiisee daa'ima tokko deessee jedhee egaa ka eh, ammas daa'ima kana guddisnee osuma kanaan jirru yeroo lammataatis ulfoofte jedhee gaafa ulfooftuu gaafa nan alaasee ammas natti maramtee na dhungattee jedhe baga gammadde naan jette ammas jedhe akkuma baratan. maaltu maal ta'e jennaan yeroo lammataatiif daa'ima ulfaa'ee jira naan jennaanan nan kabalee jedhe. Gammaduu qabdaa qabdaayyuu malee akkamitti akkana naan jetta kun seenaa dhugaatii miidiyaa irratti bayeetoo himatee namaaf barumsa ni ta'a jedheetu jechuudha. Egaa ka maaliif jennaan bayeetan biraa deemee jedhe yeroo sawwaa tokko ittiin dubbannee baheetan deemee aariidhaan jirti ani bahee maatii kee bira deemee bulee tanan. Eh, bariisan hojii deemte ishiin jedhee eh, manatti galii tokkos hin barbaadan jedheenii waan koo hundaa fidadhee dhufee kana yeroo duraatti maramaramis kan yeroo lammataatis fidadhee dhufee eh, tanan itti kennee jedhe maal jechuudha naan jennaan ana dhaluu hin danda'u garuu waan si jaaladhu si dhabuu waan hin dandeenyeef ani si dhokseetoo ture. Waggaa sadii erga wajjiin jiraanneen boodan deemee mana yaalaa deemee laallamee ani dhaluu hin danda'u. Daa'imti duraallee kootii miti. Kan ammallee kootii miti. Abbuma san wajjin taa'eetii guddifadhu jedhee tananii ishee hiikee jedhe. Egaa eh, ishee erga hiiktee isheen kun waan irra jirtu beektaa jedhamee gaafa gaafatamuu intarviyuu waggaa godhamu gaafa gaafatamuu maal jedhee odoo dhala koo eh, balaa dhala kootiitiin dhala kootiif gargaaruuf waan ishiin irra jirtun beekaa. Ani garuu dhala eh, biraa hin qabu waan ta'eef waan isheen irra jirtu iddoo isheen jirtullee hin beeku eh, jedhee dubbatee jechuudha. Egaa ka nama tokko aguma feetillee ogaa wal jaalattu kan walitti siidhu gaa'ela keessatti ilmoodha. Baay'ee wal jaalatee jaalala keessatti eh, sadarkaa sammuu ofii dhabu gahee gaafa walitti makameetoo wal hiikamu danuutu jira. Keessattuu yeroo kana Eh, kan waliin jiraaturra kan wal hiikutuyyuu baay'ata yeroo wayii eh, namni walitti bu'ee akka carraan nama wajjiniinan eh, mana murtii mana murtii moo maal jedhamaa garuu isa ol aanaa osoo hin ta'in kan naannoo irratti wal magaalama asalaa ta'eetu kan isa caffee osoo hin ta'in kan irratti iddoo san garuu adda baafadhee hin beeku nama waliin nan deeme beenu wajjin wajjiniin jennaanan nama waalessuu yookaan. E, miiltota ofii wajjin deemee dhiyeenyuma kana jechuudha yoo ta'e waggaa afur e, no anu erga as dhufe waggaa afurii kana waggaa jaha akkasi <laughs> anu waggaa afur biyya ormaa erga jiraadhee kana waggaa jaha akkas ni ta'a. Dhugaa e, dubbachuuf kanachi dhaabbatu muluun dubartii abbaa manaatiin waliiku dhiira dubartiidhaan waliikutu achi daddarameetu jira jechuudha hiriiranii dhaabbatan nama jibbisiisa nama jibbisiisa dhugaa. Eh, gatii gurguddaa walitti baasanii wal fuudhanii erga daa'imti tokko dhalatee eh, yookaan osoo immoo daa'imtuun uumamin achi dhaabbatanii walii kan dardarmeetu achi jiru oh, nama jibbisiisa dhugaa. Manattu iyyuu hafee abbaa manaaf fi haati manaa nama jechisiisaa jechuudha. Egaa kana keessatti maal turaa? Wanti walitti si hidhu eh, jaalala qofa jaalala jenna yeroo baay'ee keessattuyyuu <clears throat> dhiifamaa gaafa waa'ee jaalalaa namoonni faarsan jaalala walitti nama hidha malee wanni biraa walitti nama hidhu jedhan amantummaan walitti nama hidha qulqullummaanillee walitti nama hidha jaalala sii qabaate yoo ati isaaf amantummaa hin qabaatin yoo qulqullummaa hin qabaatin wanni walitti sii hidhu tokko illee jiru gaafa sani miidiyaatti bahee eenyummaa keessi hima jechuudha egaa kan dhiironni kun sodaa tokko malee miidiyaatti baanii dubartoota kana saaxilanii himan jechuudha egaa kan wanni akkanaa kunis ni jira. barumsa nu ta'a anaafis isiniifis jedhee qabadheetu dhufe egaa karaa kanaan akkasitti gaayilli kun hiikkate jechuudha haati banaa kun odoo haga kana isa qaama ishii hagamiitu teechistee ati dahuu waan hin dandeenyeef yookaan hin jettee osoo wal hiiktee deemtee heerumtee waan kan ulfooftee gaariidha. Garuu cubbuudha dhala nama tokkoo fiddee dhoksaadhaan nama tokko oggaa guddisiistu dhugaa dubbachuuf akka kootitti. Eh, baay'ee na jibbisiisee jechuudha. Kanarraa baay'een jibbe. Sababbiin isaa maaliif ofiishiitiifuu cubbuu cubbuu lammataa ofirratti dabaltee dubartiin kun kan isa duuka abbaa manaashii duuka qaama abbaa manaashii nama biraatiif dabarsitee waggaa laattuu inni kun waan nama jibbisiisudha. Eh, isarrattuu immoo ilmoo tokko osoo beekee amanee itti seene ookee eh, rakkoon hin jiru haadholeen keenyallee meeqatu iyyuu. abbaa biddeenichi ijoollee guddiseetu har'aan ga'e jechuudha. Abbaan biddeenii gaariin abbaa kan caalu kan ijoollee guddisu danuutu jira. Kan hedduu namatti tolu haati biddeenitillee akkasuma jechuudha. Kan ijoollee guddistee iddoo gurguddaan geessu danuutu jira. Namni nama ta'ee fi miti kan ilmoo ofiitiin ol ilmoo ormaa guddisu ni jira. Garuu osoo itti amaneetti seeniin dhoksaadhaan ilmoo keeti jechaa waan akkanaa kana hoggaa irratti raawwatu eh, baay'ee nama jibbisiisa. Egaa ka'a. Eh, yeroo baay'ee nuti dubartoonni fayyaalettidha jechuu qofa osoo hin ta'in dubartoota keessallee wanti dhokataan eh, dhiirota miidhan eh, baay'eetu jira. Kana barumsa nuu ta'a jedhee tanan qabadheetoo dhufe isinis yoo waa irraa baratanii jiraatan ta'e yookaan waa irraa hubattanii too jiraattan ta'e yaada keessa komatti jalatti naa barreessuun dagatinaa hin jira ani karaa namoota keessattuu dubartoota gorsa akkamii akkan boru laadhuuf qilleensa irratti osoo hin ta'in qaaman dubartootaaf gorsa akkamii muuxannoo akkamii warroota gaayila tososseeniin akkasuma immoo gaayila seenee gaayila isaatiif amanamummaa namne karaan ofiin miiniin nama yeroo baay'ee ati gorsuudhaaf ofii keetti sammaxxee haftullee jiru hoon kana jedhu ejjummaa keessatti sammaxee yookaan seenee hafaa osoo hin ta'in bootan itti nama itti dhiyaattee gorsitu murteessaadha amma yeroo wayii maal jettee intalli wayii waldaa irratti tajaajilaatu intala kana kaase kadhatee fi eh, mucaan kun akka maraataa of godha mucaa kana gorsuudhaafan isheen daa'ima waggaa kudha jahaati daa'ima xiqqoodha barattuudha eh, mucaa kana gorsuudhaafan karaa isaa dhaqee jette garuu intalli kun daa'ima garaatti hafee jechuudha intala waggaa kudha jaha egaa kan waldaan waan hin beeknetti eh, micayyoo san ganaa warra ishee jaarsummaa waldaan itti ergitee warra san ofirraa araarsitee. waldaan daa'ima san gargaartee intalli sun akka deessee cabdeetu akka nafne deebitee akka mana barumsaa isheetti deebitee barattu waldaan waan akkasii kana godhee kana maalifan jechuu danda'e ani cimtuudha ani jabduudha bakka akkanaa bakka iddoon akkanaa jiru deemee nama kana jabeessaa nama kana gorsee achi keessaa baasaa osoo hin ta'in e, as keessatti wanni nu barachuu qabnu iddoon nama san gorsuudhaaf itti argannu murteessadha yeroo baay'ee. E, nama kana nan jijjiira jennee gatii gurguddaa shamarran jechuudha. Gatii gurguddaa baasanii nama sanillee osoo jijjiirin ofiifuyyuu achi keessatti kan of argan namoota baay'een arge waan ta'eef kanaafuyyuu eddoon nama tokkollee itti gorsinu nama badaa tokkollee itti argannu murteessadha. Eh, fakkeenyaaf mana isaa deddeebi'uun baay'ee ulfaata. Nama kanaa kanaa eh, eddoo mijeessitee eddoo eh, siif mijatu eddoo namaaf mijatu yeroo baay'ee. nama tokko waggaa beellamtan iddoo nama sanii mijatu sun ta'in iddoo sii mijatutti nama beellamuudha. Nama san iddoo sii mijatutti beellamtee nama san gorsuu haga sii danda'ame gorsuu garuu gorsaa ol ati kadhadhuuf nama sanii dhoksaatti kadhadhuuf nama sanii kadhannaan kee dhoksaa gaafa tokko ifatti bahuu danda'a malee. E, yeroo baay'ee gorsaa nama kana fuudhetan karaa akkanaatiin deemee nama kana deebisee jechuun situ dadhaba malee. nama tokko yoo rabbi laphee isaan cabsine yookaan laphee isaan deebisin namni baay'ee ulfaata. Waaqayyoo ni jedha. Kan akka namaa e, ulfaatu rabbillee hin jedha. Nama uumuu kootiif baay'een gaddaa isaa namaafuu e, abboomamuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Nama tokkos deebisnu filachuu e, daa'ima umurii ishii malee maqaa baattee yookaan akka wanni taatu. yeroo hundaayyuu ishii keessatti wayyuu kan jedhamu keessatti egaa egaa shamarran keenya karaa adda addaatiin miidhanni jiraa. garuu tamasgeen jechuudha waan hundarratti iyyuu egaa akka yaada kanaa barumsa irraa argattan jedhee yaada